Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a freca cu înțelesul de a obliga la eforturi prea mari. Uh, mulțumesc, Lucian, pentru <laughs> verb. M-am uitat în dex și am uh, două nuanțe, ca să zic așa. A șterge un obiect apăsând uh, în toate direcțiile cu un corp aspru sau moale sau a fi prea exigent, a obliga pe cineva la eforturi prea mari, a examina riguros colegul meu, de altfel student la actorie, Lucian, ă, mi-a povestit că se simte frecat la, la cap, ă, la actorie, ă, foarte multe examene are de dat sau poate scenele pe care le sunt foarte, foarte grele. Și cred că în contextul ăsta, Ah, cred că este foarte bine să se întâmple așa. Știi de ce, Lucian? Pentru că dacă nu ne-ar freca cineva în sensul ăsta riguros la cap în timpul facultății, nu am fi atât de flexibil ca actori. Și un actor trebuie să fie sensibil, uh, flexibil, pardon, uite ca, ca firul ăsta de iarbă care e foarte subțire, știi? Dacă n-ar fi atât de subțire, n-ar fi atât de flexibil, știi? Cred că un actor trebuie să se lase frecat la cap în timpul facultății. <laughs> Pentru tine, privitorule, ce înseamnă a freca cu înțelesul de a obliga pe cineva la eforturi prea mari. Ciao!